那我是今天的 host 是 Daniel。那 host 有一个任务，就是你要当做一个 example，然后介绍 knife 怎么运作，在五分钟之内。好，那我们就开始。大家好，我是 Daniel。嗯，我之前在日本十多年，然后十六岁开始工作。我第一个工作呢是卖肉。那七年前回到台湾学中文的时候呢，因为卖肉这件事情而被笑，一直到最近才知道它真正的含义。 不也知道他是意思。那 T E to C 呢？是我在举办的一个活动。这个东西是教一些学校他不会教的 presentation、public speaking 或者自我表达能力。为什么要做这个？因为回到台湾，我发现其实很多人他很有才华能力，但是往往就缺乏这样的一个能力呢，都被埋没，真的很可惜。那简报这个是我最讨厌的中文字，因为 presentation 不是简报，它只是 presentation 的一部分。 如果你看线上的字典，它会告诉你说，presentation 的意义呢，它有赠送啊、表达、叙述、演出等等。所以，不管是开演唱会，或是影片，这些都是 presentation 的一部分。那我想，会开演唱会跟像李安大导演拍影片在做，应该不多了。但是，比如说找工作，或者是在商业上你要做一些报告，甚至于是你要谈恋爱，啊，或是台上。 演讲你需要用到这些技巧，我们首先呢就先从工作开始。现在毕业生面临的问题不是二十二 K，而是找不到工作。今天去面试，面试官看的不是你的履历，因为你去代表你的履历已经被接受，你是 qualified，那要看你这个人，如果是刚毕业的，他会想要了解你是不是草民。如果你是有工作经验的，他想要了解你会如何去解决他现在面临的问题。 所以录取率的高低是有在于你在面试官面前的表现。接下来商业简报，哦，在这边我会讲简报，因为 presentation 在大家的印象里面就是这种商业简报。在公司里面有很多人就觉得说，他能力没有比你好，但是他待遇啊、加薪什么都比你好，为什么？因为他或许他做的简报是被人家支持、肯定、受认同的，所以他是前者。如果可以做到这样，你成功了。如果是后者呢？ 呃，那看你的工作是什么？如果你是催眠大师，那你做的子。那接下来谈恋爱部分，其实要很多很多 p r e s e n t a t i o n 的技巧在里面。如果七三八五十五这个定义是对的，你送情书，你先聊七 percent 的内容。如果想说我爱很大，可是对方收到也是爱很大很大。那在电影《大智若愚》这里面呢，男主角他看到对方。 就决定说他要共度一生，要白头到老。三年后他做到，可是电影男主角那么帅，OK 的。但是如果你是女主角，你今天收到一封信，上面写着说：“我三年前就开始注意到你，我要跟你白头到老。”你感觉是什么？除非你想象说他是一个大帅哥，不然你可能想象是一个非常像这种很 creepy 的一个老人。那在上台讲话，这也是你今天上台，你一定有 message 想要传达。 对不对？如果你做得好，就会有人欣赏你。这个欣赏你的人呢，或许就是你的情人、贵人，或是未来的终身伴侣都不一定。可是，如果因为你的表达能力不好，而无法正确去传达出你的热情跟梦想的时候，你会不会很想赏自己一巴掌？不用麻烦，那个你的朋友会想要帮助你这一块。如果找不到人的话，可以来找我。所以，不管是在工作。 或者是商业往来，甚至谈情说爱，或是追求梦想，这样的能力真的非常重要，它可以左右你的人生。所以，不要再为了缺乏这样能力，然后去懊恼或后悔。那去哪里才可以学到这些东西呢？E to C Workshop，这个月底三十号跟三十一号我们一举办这个活动。所以，呃，一些细节如果想要知道的话，待会再分享给大家。那我下礼拜会到台南做一些针对台南的学员。 做一些 lecture，我也不知道为什么它是必修课。好，总是要介绍一下 ignite 台北。ignite 每个讲者他有二张 slide，一张十五秒，它会自动切换。你觉得压力很大，不能做 control。可是像人生一样，很多事情你不能 control，可是永远有选择。五分钟听起来很短，可是如果你跑得够快，你可以跑从头跑到永恒。如果你够浪漫，你可以有好几次一见钟情。 如果你你够厉害，你可以五分钟有约会。我 e g 一个五分钟就可以决定你的终身班。那这些内容看起来不是很清楚。这些内容是之前 speaker 他们有提过的一些内容。哦，how to disagree 啊，十九岁二十岁等等等。一个那 e 中文叫什么？点燃。所以希望每一个讲者都可以秀出像 Tita k 般的热情，去点燃下面的观众。如果 你需要帮助，三倍体和沙子应该可以帮忙，谢谢。